Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я с вами Надя. И сегодня я вам покажу несколько новых элементов на разминке и просто. Сегодня мы повторим, повторим те элементы, которые мы проходили с вами в прошлых видео. Начнем, конечно же, с разминки. Первое у нас бег. Прыжки. Разомнем стопы. Посидеть немножечко в лягушке. А вы спросите, как это посидеть в лягушке? Это так же, как у бабочки, но мы ноги ставим назад. Так же, как у бабочки, только ноги не здесь, наклониться сзади. Можем и понаклоняться. Следующее мы посидим в бабочке. Махаем, как настоящие бабушки. Бабочки. Давим ручками на коленки. В этом вам может помочь либо бабушка, либо сестра, либо мама, либо папа. Чтобы сесть на шпагат, делаем такие упражнения. Лягушку. Тянемся ручками и головочкой назад. еще одно упражнение для разминки спины. Наверное, вы уже видели это упражнение в предыдущих видеороликах. Я покажу вам еще раз. Это как лодочка. Но руки мы э, а, кладем на голову, Поднимаем наш коспор, коспор, корпус и начинаем махать ножками. Можете сделать руки вот так вот. Вот так. По-разному. Сейчас я вам покажу стойку рулакса. А сейчас я вам покажу стайку на локтях. море принять. Еще раз на этим локтях. Может быть, получится. Да. Ноги выпрями. Перетин лиця. Видите? Растяжка об стенку. Вторая ножка. Не пружини. Подвинься. заключение колечко. И еще раз я вам покажу шпагат. Угу. Колесо. обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также приходите на на прошлые видео. Всем пока! как прыгает моя бабушка. И вот как прыгаю я. Держи. Нет, наоборот, ты себя сейчас снимаешь. Бабушка, ты все равно себя снимаешь. Да ты не что. бабушки умеют прыгать, обязательно ставьте лайки под этим видео. Прощальный мостик на прощание.